olmasın dəhridə heç bir nəfər evlad, atasız Olmarıq bircə ana olamda inan şad, atasız Atadır qəlbə fərəh, arxa dayaq evladə Ata tək kim olacaqdır bizə imdad, atasız Ataya sağlığında hörmət elə, qədrini bil, fayda yox Qəbrinin üstə elə fəryad, başkasız Bana bir masal anlat baba İçinde bütün oyunlarım Kurtla kuzu olsun şekerle bal Baba bir masal anlat bana İçinde denizle